上帝的恩典是白白白给人，只要你相信就袂得着。上帝的恩典是白白白给人，只要你相信就袂得着。因为人心内若要相信，就有称清水池；伊若嘴来承认你，就会得着到。上帝的恩典是白白白给人，只要你相信就要。 心内若要相信，就付个千岁钱；若内虽然承认伊的，就付个一吊吊。上帝的恩典是要白白给人，只要你相信就袂失着。上帝的恩典是要白白给人，只要你相信就袂得着。上帝的恩典是要白白给人。 只要你相信，就袂得着；因为人心内若要相信，就会成做伊。伊若伊的，就会得着上帝是要白白人，只要你相信，就袂着；人心内若要相信，就会成做伊。伊若伊的，就会得着上帝是要白白人，只要你相信，就袂得着。 心内若要相信，就要听作伊。伊若出来承认伊的，就要得到求。上帝的恩典，伊要白白给人，只要你相信就要得到。因为人心内若要相信，就要听作伊。伊若出来承认伊的，就要得到求。上帝恩典，是要白白给人，只要你相信就要得到，只要你相信就要得到。 Mauricio